The inspiration of this video is to aware the law student, law student, law student regarding their mistakes. So let's not delay, let's not delay. Let's get into it. Intro. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe.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 a law student okay step number one आपको एक pencil उठानी है pencil उठानी है अखबार उठाना है क्या करना है सपोज आपने आईपीसी पढ़ी है आईपीसी के सारे प्रोविजंस पढ़े हैं सपोज आपने मर्डर पढ़ा हुआ है तो अखबार में आपने देखा होगा मर्डर के केस आते हैं तो आपको क्या करना है उस पर सेक्शन अप्लाई करने हैं मर्डर में सपोज 302 लगती है आपको वो लिखना है कितनी इंप्रीजनमेंट्स होती है वो लिखना है सपोज आपने आर पढ़ रखा है उसके प्रोविजन लिखने हैं ओके इससे क्या होगा आपका ना ड्राफ्टिंग स्किल्स बढ़ेगी skills okay benefits of newspaper benefits क्या है अपडेशन रहेगी ओके बोर नहीं हो गए आप as a law student okay third word is new cases मिलेंगे आपको पढ़ने को ओके आपको लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ने का किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई is the chief justice of India right now तो मैंने उसको अब का भी बताया और फ्यूचर का भी बताया तो अब का भी बताया मैंने उसे फ्यूचर का भी बताया तो आप देख सकते हो फायदे न्यूज़पेपर पढ़ने के okay so start reading newspaper okay moving on the next mistake that is not learning foreign words अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो के फॉरन वर्ड्स नहीं पढ़ रहे फॉरन लीगल वर्ड्स होते हैं जैसे कि एक्सपार्ट है which means one-sided sub judice under consideration okay एमनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग ये होते हैं ये आपको क्या करना होता है ये लर्न करने होते हैं ओके स्टार्ट लर्निंग इसका फायदा ये होगा सपोज आप कभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हो तो उसमें ये यूज होते हैं उस टाइम आपको डिक्शनरी उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम आपको पता होगा कि यार ये मैंने पढ़ रखा है इसका मीनिंग ये होता है so start learning the legal foreign words moving on the third mistake that is not observing the documents forms इसमें क्या होता है सपोज आप लोग स्टूडेंट हो आप पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स देखते नहीं बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं मतलब स्टडी में ध्यान रखते हैं हम सोचते हैं चलो बाद में कर ही लेंगे लेकिन होता है क्या एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है सपोज एफ आई आर की पर्ची होती है वो देखनी होती है कैसी होती है डॉक्यूमेंट्स अपनी लाइव आंखों से देखो कैसे होते हैं उनको ऑब्जर्व करो समन्स हो गए उनके नोटिस हो गया डॉक्यूमेंट्स हो गई जितने भी रजिस्ट्री होगी उनको अपनी लाइव आंखों से देखो कैसे होते हैं इससे क्या होगा आपको ना एक्सपीरियंस होगा थोड़ा okay so mistake number fourth is not visiting the courts ye na optional hai aap zarur nahi aap jao जाओ aap visit kar sakte ho okay visit means होता है कि वहाँ का एक्सपीरियंस देख सकते हो क्योंकि आपको पता है एक प्रैक्टिकल में और थ्योरी में कितना फर्क है जमीन आसमान का फर्क है okay so start visiting the court महीने में एक बार ओके अगर आप ज्वाइन करते ही हो तो बहुत अच्छी बात है ये okay so mistake number five is not observing the society अगर आप एक लॉ स्टूडेंट होके और सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं करते तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ओके इसको आपको रिमूव करने के लिए क्या करना है आपको सोसाइटी ऑब्जर्व करनी है सपोज आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया ओके झगड़ा हो गया दो पार्टीज में होगा झगड़ा तो आप उनमें से एक पार्टी को जाके बता सकते हो कि अगर भाई आप ये झगड़ा करोगे तो आपको ये धारा लग सकती है उसकी कंसिक्वेंस बता सकते हो आपको सपोज ओके उनके मतलब कंसिक्वेंस कि भाई ये हो सकता है आपको ये ना करें सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है और पब्लिक स्पीकिंग करना है अगर आप पब्लिक स्पीकिंग ना कर सको क्योंकि आजकल एडवाइस देना हर किसी को महंगा पड़ जाता है ठीक है तो अगर आप पब्लिक एडवाइस नहीं दे सकते तो ऑब्जर्व करो सोसाइटी को okay so so dear gents that conclude the video and it's all about law law student so after watching this I expect from you that you will not do these mistakes okay अपनी मार्केट वैल्यू समझो you are a law student not a common person not common student okay so start following these points okay so by the way i am going to make more videos meanwhile you stay cool stay away. i will see you in the next one